Baie welkom. Ons is by die laaste twee sessies in ons kort reis deur Handelinge eh, waar ons so 'n bietjie die vernis van die boek afkrap en eintlik maar net so met 'n lusmaker besig is wat jou moet uitnooi om dieper en verder te delf in hierdie fenominale boek Handelinge. Ons sê vir mekaar dit is 'n boek oor die Heilige Gees wat mense gebruik om die evangelie aardevol uit te neem vanaf Judea, Samaria, al die pad tot aan die uithoeke van die aarde. En vir Lukas, die skrywer van die evangelie en handelinge, wat te loops van hom die grootste skrywer van die Nuwe Testament maak in volume, um, is handelinge se uithoeke van die aarde letterlik van Jerusalem tot in Rome. Dus wil hy sê, die belofte van handelinge 1 dat daar krag sal kom oor die disippels en dat hulle die Here Jesus se getuies sal wees. Handelinge 1 onthou jy vanaf eh, vers 8. Dit word teen Handelinge 28 'n eerste keer waar. En dis 'n baie belangrike teologiese perspektief om te onthou. As jy die Matteus Evangelie lees in hoofstuk 24, sê Jesus die evangelie moet oor die hele wêreld verkondig word voordat die einde kan aanbreek. En Lukas wil sê reeds in die einde van Handelinge is hierdie woorde vir die eerste keer, hoor mooi, vir die eerste keer bewaarheid sodat daar niks in die pad staan vir die wederkoms om plaas te vind nie. Maar elke generasie moet natuurlik Matteus 24 se se woorde ernstig vat en waar maak. Maar ek wil dit graag net sê. Ons het uh, gekyk uh, na grepe uh, uit die Jerusalem gedeelte wat tot daar aan die begin van Handelinge 8 uh, eh, gebeur. Ons het gekyk na die sogenaamde ehm um, Petrus siklus wat ons buite buite Jerusalem neem. Uh, Petrus daar in Joppe, Samaria, Handelinge 8 uh, eh, tot 11. Ons het gekyk na die Antiochie siklus van uh, die middelhandelinge 11 af en um, die eerste sendingreis wat Paulus en Barnabas onderneem as gestuurdes van die gemeente in Antiochie en ons het gekyk um, na Paulus se sendingreise um, wat ons deur Handelinge 16 tot 20 geneem het waar ons nou aansluit in Handelinge 21 of Handelinge 21 sy reis na Jerusalem toe rondom die jaar 57 het ons gesien hoe Paulus ehm uh, gereed maak en so aan die einde van dit wat ons sy derde sendingreis noem maar eintlik maar net sy groot beweging hoe hy al die pad op sy eie roete uh, van Macedonië af teruggaan om uh, in Jerusalem te wees vir die Pinkster. Ons het gesien hoe hy die ouderlinge van Efese groet daar by Milete en ons sluit na Handelinge 21 aan. En ek gaan letterlik net so gegrepe maak uit uit die verskillende hoofstukke. Ek sou nooit reg gekom doen aan Handelinge um, ehm, 21 tot 28 uh eh, as ek wil probeer om alles te dek nie. Dan moet ons vir nog 'n klomp weke aanhou. Wens ons kom, nê. Nee. Maar ons is op pad Jerusalem toe saam met Paulus. En ons sien as ek saam met jou aansluit, ek wil elke keer net sulke grepe uit 'n teks maak. Ons sien as hy in Handelinge 21 vers 4 dat hulle ehm um, ons het gelowiges opgesoek in Tyrus waar die ehm um, skip vrag moes aflaai en ons weet nou kantlyn opmerking uh, in die antieke wêreld was daar nie passasiersbote nie. Daar was handelsskepe en militêre skepe en jy moes maar plek bespreek op jou van daai skepe. Dan moes jy jou eie kos, jou eie tent en jou eie ehm um, vervoermiddele uh moes jy maar aan boord dra jou jou um, as Paulus hulle gereis het met al hulle jy uh, met sy tent maak um, apparaat moes jy dit maar oplaai op die skip jou tentjie op die boot se dek sit genoeg kos saamvat wat jy kan maak en uh, vir jouself sorg op 'n skip en die groot skepe diepsee langs gevaar kleiner skepe het so al langs die kuslyne gevaar en elke aand vasgemeer in Tyrus op hierdie handelsskip klim hulle af en hulle gaan bly by die gelowiges vir 7 dae. sien ons Handelinge 21 vers 4. En nou wil ek graag net sommer 'n bietjie teologies stil staan vinnig by hierdie teks Handelinge 21 vers 4. Deur die Gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie, sê die vertaling. Nou dit skep 'n bietjie 'n probleem, veral as jy bietjie verder lees Handelinge 21 vers 10 dat die profeet as hulle nou weer 'n entjie verder gereis het tot uh um, in Caesarea waar hulle aangekom het Caesarea Maritima daar waar Paulus binnekort ook 'n gevangene gaan wees het Filippus een van die sewe helpers daar in Jerusalem gemeente wat nou daar bly met sy vier profetes dogters Paulus se beld gevat vers 11 en gesê so sê die Heilige Gees die Jode sal hom vasbind en aan die Jode uitlewer. So jy hoor nou in vers 4 die Gees sê oënskynlik, want ek dink is verkeerd vertaal, ek sê jou nou wys. Uh die Grieks is hier verkeerd vertaal, vermoed ek weer die Afrikaanse 83 vertaling waarvan ek baie hou. Ek wil dit nie te veel kritiseer nie, maar uh, want jy moet teologies vra of die Gees hulle gelei het en of daai teks anders te vertaal kan word. Hier kom Agabus en hy sê die Gees sê Paulus gaan vasgevang gemaak word in Jerusalem. So dit klink al klaar 'n bietjie anderster. Toe ons dit hoor vers 12 het ons dis nou Paulus se reisgenote uh Lukas, Timoteus en van die ander ouens Trofimus hulle het ons um, hom gesmeek om nie te gaan nie. Um en en Paulus sê kom wil julle my hart sag maak ter wille van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevang te word nie maar ook te sterf. En toe het hulle berus en gesê laat God se wil geskied. So hier het ons 'n teologiese probleem. Het die Heilige Gees vir Paulus gesê om te gaan of het hy nie? Ehm um, dit so klink dit in Handelinge 21 vers 4. Agabus interpreteer dit dat Paulus definitief gevang gaan word. Lukas hulle verstaan dit dat ehm um, hy nie moet gaan nie en Paulus sê dit is duidelik sy roeping. En daarom sê hulle laat God se wil dan maar geskied. Het ons enige ander aanduidings? O ja, Handelinge 21 vers 20. In Handelinge 21 eh, Handelinge, kom ek vat eers, ekskuus. Handelinge 19 vers 21. Handelinge 19 vers 21 het die vertaling, die 83 vertaling en ekskuus, ek moet nog so 'n bietjie slaai deel letterlik die verwysing, ek, laat ek die tekst net lees. Na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit om na Macedonië en Achaie te reis en Jerusalem toe te gaan. Dit is nou een rikkie terug terwijl hy die keese gemaakt het om op die um, om terug te gaan Jerusalem toe. Dit is um, ehm, handeling 19 vers 21, want ek wil nou graag nie die probleem aanspreek, hoe lui die heilige gees? so ek het gedink hierdie is nogal 'n ding want uh, die vertaling sê vir ons hier in Handelinge 20 um, ehm, deur die Heilige Gees gelei moet jy nie gaan nie ons sien hoe dit by Agabus hulle daar in Caesarea uitspeel maar ons het in Handelinge 19 vers 21 het ons uh, het ons ehm, 'n uh, um, uitspraak na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit Nou ek het nou my Griekse Nuwe Testament hier. En in die Griekse Nuwe Testament staan daar het Paulus en toe pneumatie. Nou kies die 83 vertaling, hy het in sy eie gees of hy het dit net besluit. Maar daar staan hy's in die gees. Nou ek dink met alle respek teenoor die 83 vertaling en ek verstaan hoe moeilik is vertalings want my goeie vriend en ek Jan van der Walt is weer besig met ehm um, uh, uh, eie tyd se Nuwe Testament vertaling hou die spasie dop. Uh, maar dis 'n ander verhaal. Maar maar Paulus is deur die Gees gelei om um, Agaia toe te reis en Jerusalem toe te gaan in die Gees van die Here. En ek hoor dieselfde in Handelinge uh, hoofstuk um, 2 um, 20 vers 22. Hoor ek weer iets van hoe Paulus gelei is deur die Heilige Gees. Handelinge 20 vers 22. 22, ek het my Griekse teks hier kry. En daar staan dat um, Paulus sê vir die ouderlinge van Milete, van Efese en by Milete, ek gaan Jerusalem toe ehm um, in die gees word ek in die gees word ek gelei na Jerusalem toe. So twee keer sê Lukas vir ons in Handelinge um, ehm, 19 vers 21 en 20 vers 22 dat Paulus deur die Gees Jerusalem toe gelei word. So, hoe verstaan ek dan nou die uitspraak Handelinge 21 vers 4 as Paulus daar in Tyrus bly en die vertaling Handelinge 21 vers 4 vertaal ehm um, deur die Gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. En nou weer 'n keer. Dit hang af hoe 'n vertaler Grieks vertaal. En ek sê weer, ek word lam as ouens so kom en sê die 83 vertalings verkeerd en mes moet net letterlik vertaal, want ek kan vir jou duisende foute wys in die boodskap wat ons vertaal het hier. As ek bedoel foute, dan sê ek nie doelbewus verkeerd nie, maar waar mens net eenvoudig dan 'n keuse moet maak as 'n vertaler omdat dit die Grieks so moeilik is. Uh wanneer die Griekse woord pneuma gebruik word, kan ons dit vir die gees betaal, vertaal of vir 'n mens se eie gees of vir 'n mens se inklinasie. Ek is oortuig Paulus. Lukas beklemtoon Paulus word deur die Heilige Gees gelei. Die 83 vertalers het verskil. En hulle het ook gekies in Handelinge 21 ehm, vers 4 waar daar staan deur die Gees het hulle vir Paulus gesê. Nou het jy nou het jy 'n Griekse ehm um, woord dia deur. Dit kan of kausaal wees, die Gees veroorsaak dat hulle dit doen, of dit kan lokaal wees op daardie oomblik toe hulle deur die gees gepraat het of toe hulle geprofeteer het as jy dit sou wou vertaal het hulle vir Paulus gesê en ek dink is die tweede so daar staan nie in Handelinge 21 die gees het gesê Paulus moet hier Jerusalem toe gaan nie dit was in daardie oomblik toe die profete so onder die leiding van die gees was dat hulle onder andere ook vir Paulus gesê het Jerusalem gaan moeilik wees en dit klink meer wat nou gebeur by Agabus. So so 'n stukkie tegnies, maar om vir jou op te wys, dis nie altyd so maklik een om die Bybel te vertaal nie. En twee, daar is ook in die vroeë kerk 'n klein bietjie nuance verskil oor hoe die Heilige Gees se werk. Paulus is 100% oortuig die Gees lei hom en dat hy geroep is om ook vir Jesus te lei. Dis duidelik in Handelinge 19 en 20 dat dit die Gees se koers is. Maar mense is maar bang en dis my afleiding. Hierdie ouens sens, daar kom moeilikheid. En ons glo mos maar altyd die Here se wil is dat jy moeilikheid moet sy stap. En dit lyk vir my kom van die vroeë kerk af ook. Maar Paulus is konsekwent daaroor dat ons nie net vir Jesus lewe nie, maar dat ons reeds vir hom gesterf het. En dis nogal 'n ding wat ek dink ons vandag ook moet verstaan. Vir meeste ouens is seën gelyk aan voorspoed, veiligheid en uh, veiligheid en voorspoed vir Paulus 'n seën om binne God se wil te wees. En dit maak vir min ouens sin dat jy intentioneel kies vir moeilikheid. Meeste ouens kies om pad te gee uit moeilikheid uit, weg te gaan van moeilikheid af. En mense moet ook nie dwaas wees nie. Paulus is ook nie 'n cowboy nie. Ek meen nadat hy 18000 km geloop het, ehm um, is Paulus nie 'n 'n cowboy wat uit die heup uit skiet en sê laat ek doodgaan nie. Alles en behalwe, hy weet hoe verskriklik swaar dit is. Maar Paulus verstaan dat ek klaar my lewe verloor vir Jesus. Petrus verstaan dit ook. Min Christene verstaan dit vandag. Dat jy kan niks meer verloor nie as jy jou lewe regtig vir Jesus verloor het. Maar dan moet Jesus nie net jou verlosser wees nie, maar ook jou Here. Kan ek dit weer sê? As hy net die verlosser is, is dit nou maar net die ewige lewe wat jy kry. Maar as hy die Here van jou lewe is, dan bepaal hy elke dag In die Nieuwe Testament gebruik baie, baie, baie meer kere, uh, sesvoudig meer kere die woord Christus die Heere, as Christus verlosser. So die Nieuwe Testament, Paulus verstaan het, ek leef vir Jesus, en ek draak klaar my kruis vir hom, en ek is geroep vir die evangelie. En ouwens wat my wil doodmaak, gaan my nie keer om oor Christus te praat nie. En daarom, daarom is daar een verskil van opinie. Maar, maar Lucas sê, vat Paulus' route. En ek wil dit ook sê. Wanneer jy moet kies tussen veiligheid en onveiligheid, kies meeste mense veiligheid. Paulus kies die Here. En ek sê nie elke keer moet jy so maak nie. En ek sê nie ehm um, jy mag nie jou eie veiligheid voorop stel nie. Maar veiligheid is nie 'n morele oorweging nie. Ek moes 'n boek oor immigrasie skryf daar ek terug. Uh wat nogal nou opspraak maak in koerante en wat wat. En 'n paar Christene is vir my ontsteld Want ek sê veiligheid is nie deel van 'n morele besluitnemingsproses nie. Wat kan ek maak as die Nuwe Testament dit nie daarbey insluit nie? Ek kan mos nie ontrou wees in die Nuwe Testament nie. <laughs> Die Nuwe Testament sê jy oorweeg nie jou veiligheid wanneer jy die Here se wil kies nie. Moses het dit nie gedoen nie. Joshua het dit nie gedoen nie. Geen ou in die Bybel het veiligheid eerste gestel nie. Ons Here Jesus het dit nie voorop gestel nie. Trouens, Markus 8, 9 en 10 sê hy ek gaan doodgemaak word in Jerusalem. Hy weet dit. En daar wil ek weer 'n keer sê, veiligheid mag jy oorweeg. Mense is ook nie dom nie. Maar as jy al jou besluite op veiligheid neem, gaan jy so veilig wees dat jy vir die Here niks gaan beteken nie. En daarom is Handelinge 20 hier vir my gunsteling tekste 21 om by stil te staan. As as Agabus voorspel of profeteer, daai profeet van Handelinge 11 op hulle gaan Paulus se um, gevang in Jerusalem. Dan sê Paulus 1 en, en goes with with the territory as jy vir Jesus loop. Ehm um, Paulus sê nie 'n Christen word gepreserveer tot jou sel baie tyd bereik is nie. En ek is 'n bietjie bang meeste Christene het hierdie ding verloor. Gaan lees die eerste Petrusbrief. Dis die groot brief wat ons moet lees in hierdie swaar tye waarin ons lewe. Hoe 'n Christen moet leef in 'n nie-Christelike wêreld. Dis wat Paulus doen toe ons hom nie kon noreed nie. Hy sê Handelinge 21 vers 14, laat die wil van die Here geskied. En Paulus sê verseker, ek ken God se wil. Petrus ken dit ook, dit loops. 1 Petrus 3 vers 17. Dit is die wil van God dat as jy goed doen en jy ly, dat jy dit moet vat. God se wil is om lyding te kan vat. Ons het 'n chassis, 'n onderstel <laughs> en 'n boostel vir lyding behalwe dat meeste Christene dit nie het nie. Goed. Paulus kom in hierdie dilemma. Hy besoek Jakobus, die broer van die Here. Jy onthou Jakobus die apostel, Handelinge 12, Herodes Agrippa 1 rondom die jaar 41 tot 44 word hy vermoor. Jakobus die broer van die Here van wie ons lees in ehm um, Markus 6. Jesus se vier aardse broers, Jakobus, Judas, Joses, Simeon. Johannes 7 spot hulle, hulle glo nie teen die tyd dat Jesus uit die dood opstaan, as almal gelowiges kry ons hom as jy van die leiers van die Jerusalem gemeente, veral as Petrus weggaan en eie sendingwerk begin doen, Jakobus, die nuwe leier van die kerk in Jerusalem. Galasiërs 2 vers 1 tot 10, Handelinge 15 het Paulus hulle met hulle gesprekke. Dis hy wat opstaan daar in Handelinge 15 onthou jy en ook sê besnydenis is uit Maar hy's 'n bietjie Joods. Jy moet gaan lees Galasiërs 2 vers 11 tot 15. Hy het nog sterk Joodse trekke. Wel, hy's 'n Jood, <laughs> maar hy het nog steeds Joodse voorkeure, Joodse kulturele voorkeure. En nou is die ouens baie bekommerd oor Paulus se anti-Joodse posisies. So voel dit althans. Nou vra hulle of Paulus vir vier manne 'n soort gelofte sal doen. Dis 'n moeilike ene hierdie. Maar feit bly, dis 'n soort ons weet nie seker of dit 'n Nasareer gelofte is of wat nie. Ons weet Jode in die buiteland as hulle in Jerusalem gekom het, moes 'n ritueel van reiniging deurgaan. Party ons sê dit het tot 7 dae lank geduur, onder andere uiteindelik ook 'n reinigingsbad. Uh in daai van daai in 'n mikwe, daai reinigingsbad van uh daar by die tempel is so 'n klomp sulke is nog vandag te sien. En Blykbaar het hulle genasareer geloftes en as Paulus dit betaal, dan sê ons nou sê goed. Nou ehm um, kompromiteer Paulus? Nee, dis 'n een eenmalige handeling. Hy het daarom ook in 1 Korintiërs 9 gesê, onthou jy? Vir die Jode word ek 'n Jood en vir die Grieke 'n Griek met die doel om ja, almal te red. So Paulus is bereid om kulturele gebruike te doen as dit mense sal red. En toe word hy by die tempel gevang en hier kom Paulus se veiligheid en um, se se ehm um, vryheid tot tot einde. So so rondom die jaar 57 en tot en met sy dood rondom die jaar 64 vermoed ons sê Paulus baie min persoonlike veiligheid en en en is hy meestal 'n gevangene. En dit begin alles, sy gevangeneming begin nie by die Romeine nie, maar by die Jode. Hulle 'n klomp ouers dink hy het vir Trofimus daar in die tempel ingebring. Nou die tempel van Herodes, die grootte, het verskillende voorhoewe gehad. Daar was 'n voorhof vir die heidene, dan was daar 'n voorhof vir vroue, eh, Israelitiese vroue, 'n voorhof vir Israeliete, die mans, en dan was daar die priesters se voorhof. So was hierdie vier howe. So die nie Jode kon tot 'n sekere plek in die tempel kom. Daar was daar so 4 en 'n half voet hoë muurtjie. En ons het al twee inskripsies gekry Een is in 'n museum in uh ag eh, daar in um, Istanbul en die een is daar in Jerusalem in die museum waar daar in verskillende tale geskryf is. As jy by hierdie punt verbygaan en jy's uh jy's nie 'n Jood nie. Uh is jou lewe aan 'n draaitjie tipe van gaan jy doodgemaak word. So iets. So ons weet baie goed dat jy gaan nie by daai plek verby nie. En presies daarvan word Paulus beskuldig. Alhoewel hy dit nie gedoen het nie, hy het tot daarom kennis daarvan was dit die afleiding van 'n klomp Asiatiese Jode. En dan het jy 'n soort opstand wat jy nou maar moet dink aan al hierdie opstande in Suid-Afrika. Daai Jode, jy raak aan hulle tempel, nou die dag het hulle Stefanus doodgemaak, Paulus word gevang. En uh, daar's chaos. Nou ek het al vertel en jy sal onthou as die Here Jesus verskyn het dan daarvoor Pontius Pilatus, die Romeine het 'n fort gehad genaamd Antonia reg teen die tempel. Ehm um, ek het nou nie 'n skaalmodel foto van die tempel nie, maar jy kan gaan kyk reg teen die tempel staan hierdie fort. En dit was die Romeine se werk om vrede te hou. Die Romeinse goewerneur soos Pilatus en nou in hierdie geval Felix vir wie Paulus verskyn, bly so 100 km of wat sit so ver kan nie onthou nie van daar af by Caesarea Maritima, daar waar Paulus nou uh, het ek nou nou gesê Handelinge 1 en 2 ag saam met Filippus en sy dogters en so aan gepraat het. Nou kom hulle vir die feeste af Jerusalem toe. Dit lyk vir ons daar was 1000 soldate ongeveer wat ehm um, Ro Rome verteenwoordig het in Jerusalem. So gewoonlik was so ehm um, kohort 1000 met so 740 ehm um, voetsoldate en 260 ruiters. En hierdie ouens gryp onmiddellik in. Hulle as hulle hierdie chaos sien, storm, want daai mense wil vir Paulus net daar doodmaak. Die Romeine kan dit nie bekostig nie. Hulle is al so moeg vir die Jode se opstande. Paulus word gevang vers 37 net voordat uh, hy uh, in die kaserne gegooi word sê hy vir die kommandant Claudius Lysias vir homself kan verdedig en slaan Paulus oor in Grieks. Hy het eh, en onmiddellik vra die ehm, ou vir hom kan hy Grieks praat? Paulus sê ja. Hy is 'n Jood, maar hy het ook Romeinse burgerskap daar in Cilicië, Handelinge 21:39. Paulus slaan oor en hy praat Hebreeus. Paulus is soos my oupa altyd gesê het bilingual, bilingual, <laughs> bilingual. Ehm um, hy praat die taal van Jode en Grieke. Hier beliggaam hy 1 Korintiërs 9 sonder om te kompromiteer. <laughs> Trouens, Paulus is so relevant dat die Jode hom alweer die navel doodmaak. So die feit dat jy mense terwille is, beteken nie jy ver, verwater die evangelie nie. Jy kry die evangelie in die water in die kanne wat hulle verstaan. Onthou jy by die Areopagus hoe Paulus na Athene gemaak het? En hierdie slim is hy weer 'n Jood vir Jode maar hulle hou nie van die inhoud van wat hy bring nie. En nou van nou af het ons in Handelinge verskillende toesprake. Handelinge 22 tot 26 het ons verdedigings en hierdie is die eerste groot verdediging. Handelinge 9 het ons Paulus het Lukas as verteller Paulus se bekering vertel. Handelinge 22 uh eh, kom Paulus in eerste persoon aan die woord vertel hy sy eie bekering um, as hy nou hier voor die jode op die tempelterrein staan. In handelinge 26 doen hy weer dieselfde voor Agrippa. Vertel hy sy eie bekering, so ons het 'n derde persoon vertelling en twee eerste persoon vertellings, sodat ons 3 verhale het van Paulus se bekering in uh, Handelinge, Handelinge 9, 22 uur, 26 later voor Felix, ag voor Festus Porcius Festus wat dan die nuwe uh prokurator of gouverneur geword het en Herodes Agrippa die tweede. Goed. Nou vertel Paulus en daar's klein interessante aksentverskille tussen hierdie drie verhale wat jy self na toe kan gaan kyk. Maar Paulus vertel hoe hy uitgekies is, hoe hy self 'n lid was, 'n fariseer, hoe hy eers Christene vervolg het. Jy kan gaan kyk Handelinge 22. Ons ken die verhaal uh, hoe Jesus aan hom verskyn, Jesus van Nazaret, so mooi dat eh, Jesus so bekend gestel word. En uh, dan uh, begin Paulus vir hom leef en ons hoor hoe hy Jerusalem toe gegaan het, Handelinge 22 vers 17. <laughs> En dan die skokwoord dat die Here vir hom sê het gee pad uit Jerusalem. Dis maar nou altyd die mooiste. Ek sê altyd vir die Christene as ons daar in Jerusalem is. Want party Christene kry tot vandag toe Jerusalem fever daar is selfs so beskryfde psigologiese ekstatiese toestand. En dis nogal ernstig. Ek het al van 'n paar Suid-Afrikaners gehoor wat dit daar kry. Hulle raak um, heeltemal in ekstase en verloor kontak uh, met die realiteit want hulle glo die Here is meer in Jerusalem as elders. Sê ek altyd vir hulle onthou tog net soos daar ook is ouens. Die Here het vir Paulus gesê: "Maak gou en kom dadelik uit Jerusalem weg. Mense sal nie aanvaar wat jy oor my getuig nie." En toe is daai klomp Jerusalemite so kwaad dat hulle net daar vir Paulus wil vang. Meer as dit wou die skare nie hoor nie. Toe die Here sê hy moet weggaan na die nuwe Jode toe. 'n Man behoort nie te bly lewe nie. Vers 23 het geskree, hulle klere uitgepluk en stof in hulle gegooi. Seker hier by hierdie ouens wat die um, <laughs> politieke betogers in ons land geleer het. En dan vat hulle Paulus daar in die burg Antonia in. Hulle wil hom geesel. Die kommandant sê: "Slaat daai man." En dan ehm van dan vra Paulus mag jy hulle Romeinse burgers slaan. En dan begin Paulus en die kommandant bietjie praat oor Romeinse burgerskap en so voorts. Handelinge 23 word Paulus dan voor die Joodse raad gedaag daar in Jerusalem. Nou die Joodse raad is die hoogste godsdienstige liggaam, hoëpriester aan die aan die voorsitterskap, 70 lede. Min of meer Um, wel, dit het verval met die val van Jerusalem in die jaar 70, maar min of meer verdeel tussen die priesterhoofde, Sadduceërs en Fariseërs. Ons vermoed die Sadduceërs was die meeste. Sadduceërs het nie geglo in lewe na die dood en in engele nie. Hulle was baie konservatief. Party <laughs> dink is liberaal, maar dit was die konservatiewe posisie. Onthou, hulle het net geglo in die eerste 5 boeke van van Moses, die Torah, die Pentateeg En daar is geen verwysings na lewe na die dood nie. Ja, daar word van engele gepraat. Ek dink sommer 'n paar hmm, Genesis 18 en so voorts. Maar ehm um, Sadduseërs het nie geglo in lewe na die dood en engele nie. En die Fariseërs was weer die gewilde ouens. Josefus vertel vir ons daar was so rondom 6000 in hierdie tyd reg oor die land. Hulle was die populêre teoloë. Baie streng, maar hulle was tussen die gewone mense. Hulle was op die gewone ouens. Waarskynlik was daar selfs 'n verskillend kleredrag tussen hierdie ouens. Die Sadduseërs was dressed. Hulle was die ryk manne, hulle die mag gehad, die die elite en die Fariseërs was meer die die volkse mense. En ehm um, as Paulus daar voor hulle staan, dan uh, begin jy dan vat die hoofpriester Ananias hom aan. Nou hierdie was 'n berugte perd. So so 'n versoeking om nou te veel te sê. Uh, maar Flavius Josephus vertel vir ons die die Joodse geskiedskrywer uh, eh, Flavius Josephus was 'n Joodse generaal in Galilea toe die Romeine begin het om Jerusalem ah, om uh, eh, Israel binne te val die uh, Vespasianus daar rondom die jaar 66. En uiteindelik het hy um, nie nou tyd om naby stil te staan nie. Het uh, hy by die Romeine aangesluit hy die Jode verloon tipe van en uh, hy toe sy lewe gered deur vir Vespasianus te sê hy's 'n profeet. Hy profeteer Vespasianus gaan keiser word. Toe gebeur dit en toe Flavie, toe Josephus Flavius Josephus geword. Maar hy het vir ons wonderlike dik boeke nagelaat. Dis net ou vliegtyg wat hier oorkom. Uh oor die Joodse oorlog en al hierdie tyd. En hy verwys na hierdie hoofpriester Ananias, 'n korrupte manie wat uh, toegelaat het dat sy slawe Uh, sommer die tiendes, die geld daar in die tempel plunder. Ehm um, hy was 'n baie berugte ou hierdie hoofpriester. En Paulus vat hom vas. Ehm um, jou skyn heilige, sê Paulus vir hom, en dan slat die manne vir Paulus sommer net daar. En dan sê Paulus hy het nie geweet dis die hoofpriester nie. Nou weer 'n keer kom mens die Grieks hier anderster vertaal, ekskuus. Dit kan ook wees Ek nie weet jy was die hoofpriester nie, dit kan baie sarkasties bedoel wees, want in my oë is jy nie. Dit kan 'n sarkastiese ironiese opmerking wees en ek vermoed as laasgenoemde uh dat jy nie meer die geestelike leier van jou volk is nie. Uiteindelik Paulus, meester wat hy is, weet Fariseë, ag die Fariseërs en die Sadduseërs haat mekaar. <laughs> Hierdie ehm um, die Sanhedrin het gegaan soos die parlementsopening, onthou jy nog in die <laughs> in die ou dae die parlementsopeninge? in Suid-Afrika nou die dag aan begin jaar en laas jaar hoe die ouens dit ontwrig dat dit het so gegaan by die Joodse raad. En Paulus weet omdat hy ook 'n Sadduseer, ag, 'n Fariseer was en hy weet Fariseërs glo in lewe na die dood. Sê hy net, hy gooi net hierdie dingetjie in. Ek staan hier oor die lewe na die dood. Ja. Hy sê vers vers 6. Ek's 'n Fariseer, kom uit 'n familie van Fariseërs. Dit is oor die verwagting dat die dooies weer opstaan dat ek verhoor sal word. Wel, Paulus is nie is nie in hier slaap nie, hè. Hy sit 'n kaart neer net daar. Is daar 'n geveg tussen die Fariseërs en die Sadduseërs? Lukas vertel vir ons hulle het verskil. Soveel so dat ehm um, die Fariseërs sê daai man is onskuldig. Dalk het 'n engel met hom gepraat en die Sadduseërs sê maak hom dood. <laughs> en hier moet die Romein uh vir Paulus kom uitdruk uit die godsdienstige vergadering. Hm. Dis soos Paulus in 1 Korintiërs 6 sê, vir Christene betyke beklei Christene so dat nie Christene hulle moet red. Sjoe, ek sien dit in die kerk ook in ons dae. Die kerk gaan so te kere laat nie Christene vir my vra Wat gaan met die kerk aan? Kom hulle so bang vir korona? Hoekom beklei hulle so oor alles en sinodes en kerke skeer en almal staan op vir die waarheid? Hulle is so besig om te veg vir die waarheid dat die waarheid nie grond raak nie. Dis 'n ander gesprek, maar ek moet sê, um, laat dit net gaan. Goed. Dan word Paulus uh, in Burg Antonia gehou. Lukas vertel vir ons van sy suster se kind in Neanias. Uh die Griekse woord. Neanias in Grieks is 'n jong man en uh ek onthou ergens 'n Griekse skrywer wat ek eendag gelees het in 'n antieke wêreld veronderstel iemand so in die middel 20s. Hy kom vertel van 'n komplot. Was 'n klomp ouens het letterlik um soos amper die uh die Japaneese ons in Tweede Wêreldoorlog 'n gelofte afgelê. Hulle sal uh, Paulus doodmaak. Anders moet hulle sterf. Kom en dan hoor dit as Paulus die volgende dag voor die Joodse raad weer moet verskyn, gaan hierdie ons Paulus lê voor lê, lees ons Handelinge 23:20 en uh, Paulus slaat weer toe vir die kommandant en die kommandant stuur toe vir Paulus daar na Caesarea Maritima toe so op teen die kus uh moet Paulus nou Caesarea Maritima toe gaan waar hy dan vir 'n minstens 2 3 jaar in die tronk is. Onthou jy Caesarea Maritima, Caesarea Filippi is die plek waar uh Petrus Handelinge uh, Markus aan uh, Matteus 16 bely het Jesus is die Christus, maar sy Seria Maratima en jy moes al daar gewees het as jy in Israel was want um, ons begin meeste van ons Israel toere 90% altyd ons land in Tel Aviv, ry uit Seria Maratima toe, dan sit met die mense daar in die amfitheater, stap daar op die murasies rond van Felix en Festus se gebou en ons gaan staan dan lees ek stuk uit hierdie gedeelte waar ons nou is. So ek het altyd bietjie emosionele heimwee as ek hierdie tekste lees. Aan Paulus was minstens 3 jaar in die tronk daar in eh, Caesarea Maritima waar die Joodse eh, ag waar die Romeinse goewerneurs gebly het. My verskyn voor Felix. Nou weer 'n keer het ons heelwat buite Bybelse materiaal oor Felix. Die Romeinse uh, eh, geskiedskrywer Tacitus vertel vir ons hierdie man was min of meer 'n boef, min of meer korrup. Ja, En soos ek altyd sê, ons weet nou nie eintlik van korrupte politici nie, maar as ons sou geweet het, hierdie ou is daarbo. Ek dink sy van was uh, Felix Gupta bbbb. So, in elk geval. Paulus verskyn voor hom. Ehm uh, nadat Paulus met 'n hele 200 soldate, 70 perderyters, 200 spiesvegters na Caesarea toegeneem is. Sjoe. Gevaarlike man. Die evangelie is lewensgevaarlik. Maar God het weer so gevaarlik maak. In elk geval, dan het ons die mooi brief Handelinge 23 vers 26 wat Claudius Lysias dan skryf aan Felix. En dan as Paulus daar voor Felix verskyn, Handelinge 24 Um, ehm, hy daar gekom 5 dae later. Hier is Ananias en 'n klomp van sy familiehoofde en almal is hulle daar want hulle is woedend. Paulus moet dood. En dan is Paulus aan die woord en hy verdedig homself weer. Onthou jy? Ons het mekaar sê van hoe af as hy toesprake verdedigingsgrootliks. Hy het hom verdedig voor die Jode in Jerusalem teenoor Jode. Nou verdedig hy hom teenoor 'n Romein. So. Sit nie aangrypend nie. Onthou jy Jesus se woorde, waar Matteus 10, Lukas 10. Julle moenie bang wees wat julle moet sê nie. Julle sal vir my getuig en dit het God ook gesê toe hy vir Paulus geroep het Handelinge 9 voor konings, goewerneurs en ek sal die woorde op julle lippe sit. Maar Paulus weet, hy praat vir die Jode, Joods en vir die Grieke, Grieks by wyse van spreke en vir die Romeine, Romeins. Maar die evangelie is die evangelie, is die evangelie. Of jy op die Areopaag gestaan of in Jerusalem staan of jy 'n gevangene is, jy is 'n keurige getuie. Jy's nie 'n straatvegter nie. Paulus nie 'n swart beld en beklei vir die Here nie. Hy is nie 'n arrestasiebeampte nie. Hy's nie 'n regsiener of 'n regrukker of 'n belediger nie. Hy doen dit keurig en stylvol. En hy lê nadat eh, Paulus aangevat is, het hy begin praat in vers 10 van Handelinge 24. Vertel hy nou vir Felix hierdie baie berugte ou. Ja, net te loop, ons weet hy Hy was goewerneur van van Judea tussen so 52 ongeveer na Christus tot 58 59 en ons is nou hier teen die einde van uh, Felix en Festus het dan wat neem Festus by hom oor Porcius Festus. Paulus vertel vir um, Felix in elk geval vers 14 dat hy die God van sy voorvaders dien dat uh, God uh, die enes wat oor lewendes en dooies sal oordeel vers 16 en dat hy geskoon geweet het en dan vertel Paulus hoe hy geld gebring het vir sy mense in Jerusalem dis daai groot kollekte wat hy gehou het waarvan hy skrywe in 2 Korintiërs 8 9 Romeine 15 1 Korintiërs 16 wat hy ingesamel het oor 10 jaar vir die arm Christene in Judea en dan vertel hy hoe hy gevang is by die tempel En uh, dan uh, hy sê ehm um, dat hy daar staan dan en, en dan vertel hy hoe hy gevang is en nou het ehm um, Felix net besluit die saak moet nou maar lê. En nou word Paulus vir 2 jaar aan 'n lyntjie gehou. So lees ek in vers 27. Daar's 'n paar redes hoekom eh, Felix hierdie saak laat sloer. Dit pas by die die buitebybelse inligting wat ons van hom het. Hy's 'n korrupte mannetjie. Ons hoor hy en Drusilla, sy sy uh Joodse vrou, kom hoor bietjie vir Paulus oor die geloof. En dan praat Paulus padplans met hom vers 25 van Handelinge 24 oor gehoorsaamheid, selfbeheersing en die komende oordeel. En dit maak hierdie Felix bang. So Paulus draai nie die hoekies om nie. Ek sê weer, hy word vir die Jode Jood om hulle by Christus te bring. Hy word vir die Grieke Griek om hulle by Christus te bring. Vir die korrupte Romeinse goewerneur sê vir hom, kyk jy, ons gaan nie oor die evangelie doekies omdraai nie. Ehm um, jy moet gehoorsaam lewe aan God. Jy moet jou leefwyse verander. En jy gaan voor God se regterstoel staan, meneer. En dan sê hy, dis genoeg. Bly stil, bly stil, bly stil. Dis nou genoeg, gaan terug Eendag as ek weer tyd het, jy weet ek is goewerneur, ek is besig, sal ek jou laat roep en toe het hy nie. En ek gehoop Paulus gaan hom omkoop. Ja, net soos vandag was dit verbode, maar geen politikus, geen Romeinse goewerneur het hulle daaraan gesteur nie. 2 jaar later opgevolg deur Porcius Festus. Waarskynlik teruggeroep deur die Romeine omdat hy so korrup is. En ehm um, Porcius Festus is ehm um, 'n veel beter kaliber ou. Hy sterf in die diens daar uh, rondom 61 62. Maar hy was 'n man volgens die Romeine en volgens Flavius Josephus van meer inbors. Maar vir meer as 2 jaar is Paulus nou in die tronk. En ons vermoed dat daar's 'n paar teorieë, maar jy weet Paulus skryf 'n klomp gevangenskapbriewe, onthou jy? Uh die brief aan die Filippense, Efesiërs, Kolossense, um, sy brief aan Philemon, uh die laaste die Timoteus briewe en Titus. En ons is nie seker uit watter gevangenis nie. Dit kan of in Efese wees toe hy vroeër daar was, of dit kan hier uit Caesarea Maritima wees terwyl hy nou hier is, of dit kan later uit Rome wees. En as 'n sterk vermoede wat hy van sy gevangenskapbriewe. Wel, hulle is almal so naby mekaar, Efesiërs, Filippense, Kolossense dat dit uit dieselfde tyd uitkom kan ons sien. In elk geval. Wat leer ons tot nou toe voor ons breek vir ons koffie? Ons leer hm, dat ehm um, <laughs> ons ons moet ook maar baie keer met verskillende vertalings werk en dat vertalings moeilik is. Ehm um, ek het ook vir jou gewys dat mense sekere uitdrukkings in die Grieks anderster kan vertaal wat maar maar nie net om snaaks te wees nie, sodat dit klop met hoe Paulus oor die Heilige Gees se leiding dink. Uh, dat leiding deel van swaar kry en uh, dat die Heilige Gees se leiding ook weer swaar kry gebeur. Tweedens ons gesien hoe Paulus in Jerusalem aankom, 'n uh, offer of 'n uh, eh, ritueel deurgaan, hoe hy gevang word. Uh dit konsternasie maak. Paulus tussen die Fariseërs en die Sadduseërs beland, toe hy uiteindelik weggevoer word oorgeneem word na Caesarea Maritima. En nou het ons gesien hoe hy voor Felix verskyn, hoe hy vir 2 jaar daar aangehou word. En elke keer as Paulus voor hom verskyn, praat hy met hom evangelie. Die feit dat Paulus in tronk sit, maak nie dat hy omkoop geld betaal om uit te kom nie. Dis die kruis wat hy moet dra. Dis nie maklik nie. Ek meen, hy sy vryheid verloor, hy's in ketTINGS. Maar sy evangelie is nie. Hy kompromiteer nie. Dis die hart van die hart van die vroeë kerk. Wanneer dinge taaf is, bly hulle op die roete. Hulle verkoop nie uit nie. Ek sien so baie Christene en ek lees net gister weer van 'n bekende oorseese Christen wat sê ag nee wat die evangelie maak nou nie meer vir hom baie sin nie. As God nou liefde is, hoekom dit en dat? Nou nou dink jy Paulus kon dit nie 'n miljoen maal meer gesê het as hierdie uh, Amerikaanse gospelsanger nie. Paulus sit in in hy word onregverdig toegesluit, hy word onregverdig aangehou, hy word onregverdig geslaan. Wat doen Paulus? He stays the course. Christus, ons kompromiteer nie. Jy moet jou lewe verander, jy moet tot bekering kom en dan gaan jy nie omkoop om uit te kom nie. En op daardie hoë noot is dit tyd vir koffie. Thank you.